soc Òscar Quintana, germà de, de l'Ester Quintana, eh, afectada per, un, per una ferida de projectil eh, produïda el 14 de novembre, el dia de la vaga general, a les 8 del vespre, 8 i mitja del vespre, just en aquesta mateixa zona. En allà no va haver-hi cap actuació ni cap càrrega policial, ni cap llançament ni de salves ni de cap tipus de projectil. A dia d'avui, quasi sis dies, des, sis dies després de, dels, dels fets, cap autoritat s'ha posat en contacte amb la família ni per donar-nos explicacions del que va succeir ni per eh, manifestar el seu interès per la, per la situació eh, personal i, i, i sanitària o, o de salut de l'Ester. Llavors, l'entorn familiar està molt afectat, ella està molt afectada, eh, encara no ens creiem el que ha passat, mai se sap que et pot passar una cosa així, fins que passa, els, els amics, tot, la, tot el, el nostre entorn està molt afectat, ens ho estan demostrant amb, amb molt de suport. Llavors, eh, el tema el tenim en mans d'advocats, ells estan valorant les, eh, les accions que hem d'emprendre per exigir les responsabilitats que, que facin falta. Allà no va haver-hi cap actuació ni cap càrrega policial, ni cap llançament ni de salves ni de cap tipus de projectil. De cara a la situació de l'Ester ara mateix, ella es troba en un estat eh, que lamentablement ha perdut la visió de l'ull esquerre. Hi ha altres lesions eh, col·laterals afectades del mateix impacte, no només la, vista, la, la visió, sinó altres, altres eh, aspectes al, a lo que seria la, la cara. El que voldria és demanar la col·laboració ciutadana a totes les persones que vam estar en aquella, aquella tarda, aquell vespre, el dia de la manifestació, en aquesta zona o zones colindants, en la qual eh, es van produir detonacions, eh, llançament de projectils, pilotes, qualsevol acció de, de la policia, dels Mossos d'Esquadra, que pogués, eh, a un testimoni o que hi hagin imatges que ens serveixin per, per, per poder a eh, demostrar el que va passar. En allà no va haver-hi cap actuació ni cap càrrega policial, ni cap llançament ni de salves ni de cap tipus de projectil. Nosaltres com a amics hem creat una plataforma que basant-se en l'aspecte cultural i artístic, hem decidit que no pararem fins que es prohibeixin aquests tipus de projectils. Tots sabeu com va ser l'agressió, va tenir lloc aquí, en aquesta cantonada. Eh, des del moment en què ens vam assabentar, la nostra reacció va ser d'indignació absoluta perquè sabem precisament d'aquest tarannà vivencial i cultural de l'Ester, per canalitzar tota l'angoixa creada arran d'aquesta agressió, convidem a la ciutadania a participar activament a la campanya Ojo con tu ojo, perquè som conscients que estem aquí per l'Ester, però també estem aquí pels nostres fills, pels nostres amics i pels nostres pares, perquè a qualsevol li podia haver passat. Aquesta campanya pretén visibilitzar la voluntat d'un poble, que és una voluntat constatable i que passa per la prohibició d'aquest tipus de projectils. En allà no va haver-hi cap actuació ni cap càrrega policial, ni cap llançament ni de salves ni de cap tipus de projectil. Hem convocat per demà de 6 a 8 de la tarda davant de la Conselleria d'Interior una concentració pacífica Ojo con tu ojo, Stop bales de goma i dijous ens afegirem a la manifestació que hi ha convocada a les 7 de la tarda aquí a plaça Catalunya. De nou, moltes gràcies per la vostra assistència. Ànims, Esther.